Thank you. Dziękuję bardzo. My beautiful wife is in America at the moment. Moja piękna żona jest właśnie w Stanach Zjednoczonych. But we live in Brazil. Ale ponieważ mieszkamy w Brazylii. And in Brazil it's not Valentine's Day today. To w Brazylii nie ma dzisiaj walentynek. It's in June. Walentynki są w czerwcu. Ale i tak wysłałem do niej wiadomość e, z życzeniami walentynkowymi. I would have forgotten if it would have if it you wouldn't have told me, Rainy. E, zapomniałbym o tym, gdybyś mi nie przypomniał, Rainy, dzisiaj rano. We're going to change the schedule a little bit. Troszeczkę zmienimy dzisiejszy plan. Uh, we are supposed to teach now until 10:45. Dlatego że nauczanie miało trwać do 10:45. But we will teach I will teach about an hour. Ale ja będę nauczał troszeczkę koło godziny. Then we have a break. Potem będzie przerwa. Then we will teach the second session. Później będzie druga sesja. And then at the end we'll have time to pray and minister and prophesy. I później będziemy mieć czas na y, modlitwę, na modlenie się o siebie nawzajem, na prorokowanie. Let's open our Bibles to Luke chapter 5. Otwórzmy Ewangel y, Ewangelię Łukasza, rozdział 5. You know what Reini has shared is so important. To, czym Reini podzielił się dzisiaj rano, jest bardzo ważne. When I began to serve the Lord, kiedy ja zacząłem służyć Panu, I prayed a prayer many, many times. E, modliłem się tą modlitwą wiele razy. And this is the prayer that I prayed. I e, ona brzmiała tak. Lord, never allow my gift to be greater than my character. Panie, nigdy nie pozwól na to, aby moje obdarowanie było większe niż mój charakter. I was deeply impacted by a book called True and False Prophets. Ja byłem pod ogromnym wpływem e, książki pod tytułem e, Prawdziwi i fałszywi prorocy. It's a very old book. To jest bardzo stara książka. And uh, this man documents many of the healing evangelists in America in the 50s. I człowiek, który napisał tą książkę, on y, jakby udokumentował y, pewne wydarzenia, które były związane z ruchami uzdrowieńczymi w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. And this man who wrote the book. I autor tej książki he wrote story after story of some of the most powerful and anointed man of God that you can only imagine. I ten e, autor tej książki opisywał e, wiele historii e, opisujących życie potężnie używanych przez Boga mężów bożych poruszających się w ponadnaturalnych rzeczach. And in the healing revival in the 50s in America, I podczas uz przebudzenia uzdrowieńczego w latach 50. w Stanach, which was incredibly extraordinary, które było taki bardzo niezwykły sposób nietypowe. But that healing revival it failed, it stopped. Ale to y, przebudzenie uzdrowieńcze się w pewnym sensie w pewnym momencie zatrzymało. And it stopped because of the character of the people that God used. I ono zakończyło się ze względu na y, charakter albo ze względu na braki w charakterze y, ludzi, którzy, którzy byli przez Boga używani podczas tego przebudzenia. There are men who saw the most ridiculous miracles and died of alcoholism in their hotel room after they preached the gospel. Był taki był tam jeden człowiek, który e, oglądał na własne oczy najbardziej niemożliwe e, cuda uzdrowienia i on zmarł, on zapił się na śmierć w pokoju hotelowym zaraz po tym jak zszedł ze sceny e, po, po, po tym jak głosił tam Ewangelię. There were men who committed adultery, men who stole money. Był wśród nich człowiek, który e, był cudzołożnikiem i był tam też złodziej. But the whole thing failed because of the character of the people, not because of lack of faith or anointing. Ale to przebudzenie, ono upadło nie dlatego, że brakowało tym ludziom wiary albo namaszczenia, ale dlatego, że nie mieli oni Bożego charakteru. So we need to be desperate for the power of God. Yes. Więc oczywiście my musimy desperacko pragnąć mocy Bożej. But if your character and your gift don't grow together, ale jeżeli nie będziesz y, wzrastał zarówno w swoim obdarowaniu, jak i w swoim charakterze, first of all it will be disaster. To po pierwsze, ta cała sprawa to będzie jeden wielki, jedno wielkie, jeden, jedna wielka porażka. For your own personal y, life. Y, dla twojego y, i tragedii tragedia dla twojego osobistego życia. Secondly, the work of God will stop. A po drugie, dzieło Boże zostanie zatrzymane. Like we've seen in America. Tak jak mogliśmy to oglądać w Stanach Zjednoczonych. But God is doing a new thing. Ale Bóg czyni nową rzecz. God is raising up a generation Bóg... that will pursue the power of God and live a holy lifestyle. Bóg wzbudza pokolenie, które będzie dążyć do doświadczania mocy Bożej, ale również będzie dążyć do świętego życia. People who surrender to Christ completely. E, ludzi, ludzie, którzy będą całkowicie poddani Chrystusowi. People whose desire is not to be important, but his desire is the king and his kingdom may be glorified. Ludzie, dla których nie jest już ważne to, czy są, e, czy mają jakieś znaczenie, czy nie, ale ludzi, dla których ważny jest król i jego królestwo i pragnienia tego króla. So I'm going to teach you today about living in the new covenant. Więc chciałbym dzisiaj nauczać was o życiu w nowym przymierzu. One of the biggest problems in the church today is the mixing of the old and the new covenant. Jednym z największych problemów w dzisiejszych kościołach jest mieszanie ze sobą starego i nowego przymierza. This is something I see every single week without exception. I to jest coś co ja y, oglądam co tydzień, niezależnie gdzie jestem. This is something that has to stop in our own lives. I to jest coś, e, co musi się skończyć w naszym życiu osobiście. But it is so deeply rooted in our belief system. Ale ta mieszanka jest w jakiś sposób bardzo głęboko zakorzeniona w naszym systemie wierzeń. wierzeń. But it has to be eliminated from our lives. Ale musi to zostać wyeliminowane z naszego życia. When Jesus talked about new wine and uh, old wineskins, e, kiedy Jezus mówił o e, nowym, e, nowym winie, nowych bukłakach i starym winie i starych bukłakach. In Luke chapter 5 from verse 36 to 39. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w piątym rozdziale od 36 wersetu. He was not talking about a new move of God. E, on nie mówił wtedy o jakimś nowym poruszeniu, e, Bożym poruszeniu. He was talking about a new covenant compared to the old covenant. On mówił tutaj o nowym przymierzu w, odniesieniu, w porównaniu do starego przymierza. How do we know this? Skąd to wiemy? Who was he talking to? Do kogo on kierował te słowa? He addressed the Pharisees. On y, odnosił się do faryzeuszy. They have just complained to him Why do you eat with the sinners? E, dlatego, że e, dopiero co zarzucono Jezusowi, że e, je, jada z grzesznikami. For people who are standing, there are chairs free if you want to. One, two, three, four chairs. Tutaj z przodu mamy cztery wolne miejsca przynajmniej, więc jak ktoś tam z tyłu stoi, chciałby sobie zasiąść, to jest to możliwe. In the second row you don't have to stand. I tutaj w środku też są jakieś wolne, też cztery miejsca. So The Pharisees asked this question. Więc faryzeusze zadali Jezusowi pytanie. Why do you eat with sinners? A dlaczego ty jadasz z grzesznikami? Because in the old covenant this didn't work. Dlatego że w starym przymierzu to nie działało. The people who were righteous by law, they could not be with the sinners. E, ludzie, którzy byli sprawiedliwi według wymogów prawa, nie mogli e, e, mieć relacji z ludźmi e, z grzesznikami. They ask another question. E, postawiono Jezusowi kolejne pytanie. Why do your disciples not fast? Dlaczego twoi uczniowie nie poszczą? Because we are righteous because we fast. My jesteśmy sprawiedliwi, ponieważ pościmy. So Jesus responded. Więc Jezus odpowiedział na te pytania. And he said nobody can put new wine in old wineskins. I mówi tak, nie można wlewać nowego wina do starych bukłaków. He said because they will break and everything will be lost. Dlatego że e, nowe wino rozsadzi stare bukłaki i wino się rozleje i wszystko będzie zmarnowane. So what he was saying is You cannot mix old and new covenant in your practical life. Więc to, co on chciał przekazać, to jest bardzo prosta prawda. Nie możesz y, w swoim praktycznym doświadczeniu życia wiary mieszać ze sobą Starego i Nowego Przymierza. Everything will be lost. Dlatego, że stracisz wszystko, zmarnujesz wszystko. You will not be fruitful under the old covenant, neither can you be fruitful under the new, because you mix them. Nie będziesz przynosił owoców ani y, jakby w Starym Przymierzu, czy według zasad Starego Przymierza, ani według zasad Nowego całego przymierza. So the only way to live a life of absolute victory is to purely live by the new covenant. Więc jedynym sposobem na to, aby prowadzić życie całkowitego zwycięstwa jest po prostu życie tylko i wyłącznie pod nowym przymierzem. There must be absolute no mixing whatsoever. Nie ma nie wolno e, pozwolić sobie na mieszanie tych dwóch przymierzy w żaden sposób. But you know most Christians that I meet any country in the world mix those two in their practically everyday life. Ale wiecie co? E, większość chrześcijan, jakich spotykam, niezależnie od tego, jaki to jest kraj na świecie, w jakiś sposób mieszają te dwa przymierza ze sobą w ich e, prywatnym, osobistym, praktycznym doświadczeniu. So this has to change. Więc to się musi zmienić. But Jesus made a very interesting statement. Jezus e, tutaj poczynił bardzo ciekawe stwierdzenie. If you look at Luke 5, look at verse 39. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział i werset 39. No one having drunk old wine immediately desires new, for he says the old is better. I nikt napiwszy się starego wina, nie chce od razu młodego, mówi bowiem stare jest lepsze. So the old represents the old covenant. Więc stare wino reprezentuje stare przymierze. We know the old covenant is not better than the new one. A my wiemy, że stare przymierze nie jest lepsze niż nowe. But look what Jesus said. Ale zobacz, co Jezus tutaj mówi. And no one having drunk the old wine immediately desires new. Nikt napiwszy się starego wina nie chce od razu młodego, nowego. The old is not better, it's much worse. E, stare przymierze wcale nie jest lepsze niż nowe, wręcz przeciwnie. Here is what Jesus is saying. Co mówi tutaj Jezus? It's one of the most difficult things people who lived under the old covenant to get them living under the new covenant. Jezus mówi, że jest to jedną z najtrudniejszych rzeczy, aby przeprowadzić ludzi, którzy zakosztowali życia pod starym przymierzem, przeprowadzić ich do życia pod nowym przymierzem. Jesus didn't say the old is better. He said they say the old is better. Jezus nie powiedział tutaj, że stare przymierze jest lepsze. On powiedział, że ci ludzie twierdzą, że stare jest lepsze. So religious people. Więc ludzie religijni religious Christians religijni, religijni chrześcijanie who have lived by the old covenant, who've tasted the old wine, którzy e, żyli pod starym przymierzem, którzy zakosztowali tego starego wina, they will say to people who preach the new covenant, no, the old is better. Będą mówić do ludzi, którzy zwiastują nowe przymierze, nie, nie, nie, stare jest lepsze. Why? Dlaczego? Because in the new covenant we don't try to be justified by law. Dlatego, że w Nowym Przymierzu my nie staramy się uzyskać usprawiedliwienia przez prawo. We live led by the Holy Spirit. My żyjemy będąc prowadzonymi przez Ducha Świętego. Many pastors have had discussions with me. Wielu pastorów dyskutowało ze mną. Reinhard, this is dangerous what you preach. Mówiąc tak, Reinhard, to co głosisz jest niebezpieczne. Why? Dlaczego? If you tell people they don't have to give 10% anymore, they will not give. Jeżeli będziesz nauczał ludzi, że nie muszą oddawać dziesięciny, to oni już w ogóle żadnych pieniędzy nie będą dawać. The old is better. Stare jest lepsze. Because by the old at least we can control the behavior of the people with the law. Dlatego, że jak funkcjonujemy pod starym przymierzem, to przynajmniej możemy kontrolować zachowanie ludzi używając do tego prawa. How sad is that? Ależ to jest smutne. The new wine is much better. Nowe wino jest o wiele lepsze. I don't like to give 10%. I like to give 30%. Ja nie lubię dawać dziesięciny. Ja wolę dawać 30%. With the goal of giving 99%. E, zmierzając do tego celu, który mamy, aby w pewnym momencie dawać 99%. Generosity is the new covenant. Dlatego że hojność jest nowym przymierzem. Not 10%. Nie dziesięcina. Listen. Słuchajcie. I didn't plan to talk about the 10%. Ja nie planowałem mówić w ogóle, nie używać, nie planowałem w ogóle używać słowa 10. I don't know how it slipped out. To się po prostu mi wymsknęło. But it did. Ale tak wyszło. So let me tell you about it. No to jeszcze wam coś powiem. You can give 10%. Możecie dawać 10%. There's nothing wrong with giving 10%. W ogóle nie ma w tym nic złego. What is wrong if you give 10% and believe, now God is going to bless you. Jest tylko jedna zła rzecz, e, może być tylko jedna zła rzecz, jedno złe nastawienie. Jeżeli będziesz dawał twoje 10% i będziesz wierzył, że ze względu na to Bóg będzie cię błogosławił. Everybody that I had a discussion with about tithing. E, każda osoba, z którą miałem jakąś dyskusję na temat e, dawania dziesięciny. Without exception. I tutaj nie było żadnych wyjątków. And trust me, I've had many discussions with some big men of God. I możecie mi uwierzyć, ja e, często dyskutuję e, z wieloma tak zwanymi wielkimi mężami bożymi. Ale e, motywacja każdej osoby, która, która ze mną dyskutowała na ten temat is usually a mix of fear była najczęściej pewną mieszanką strachu if I don't give God's not gonna bless me. Strachu pod tytułem Jeśli nie dam tych 10%, to Bóg mnie nie będzie błogosławił. Or trying to get blessed by giving 10%. Albo była to próba uzyskania błogosławieństwa poprzez dawanie 10%. Both is old covenant thinking. I obie postawy, obie motywacje to jest myślenie w zgodzie ze starym przymierzem. Now if you begin to teach people they don't have to give 10% to be blessed. Jeżeli zaczniecie nauczać ludzi, że nie muszą dawać dziesięciny, aby być błogosławianymi, innymi, probably your church income will go down. Prawdopodobnie na początku przychody twojego kościoła y, zmaleją. That's the risk you have to live To jest ryzyko, z którym musisz sobie jakoś poradzić. Until people really understand the heart of God and generosity, then it will go up. Ale to potrwa do momentu, w którym ludzie naprawdę zrozumieją Boże serce i wtedy hojność zacznie płynąć. But initially, I'm sure it'll go down. Ale na początku jestem przekonany, ten ilość przechodów może zmaleć. Because people are so sick of the law. Dlatego, that że, they don't want to do anything anymore. Że, e, dlatego, że ludzie są tak zmęczeni prawem, że kiedy już go nie ma, to już nie chcą nic robić. But once the true power of the new covenant grips the heart, they will give everything. Ale w momencie, w którym prawdziwa moc płynąca z nowego przymierza pochwyci ich serca, oni będą gotowi dać wszystko you know, I truly believe and live It is more blessed to give than to receive. Ja naprawdę w to wierzę i ja też w taki sposób żyję, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Because the new covenant has gripped my whole being. Dlatego, że nowe przymierze y, jakby pochwyciło, pociągnęło całą moją, całą moją osobę, wszystkie aspekty mojego życia. But if you had an if you have had an old covenant mentality or belief system, ale jeżeli masz e, taki system wierzeń albo mentalność starego przymierza, there is something inside of you that says, no, the old is better. To jest w tobie coś, co będzie szeptało, nie, stare jest lepsze. We like to live by rules. My lubimy żyć kontrolowani przez zasady. Tell people what to do and they will do it and we'll have a happy church. Powiedz, powiedz ludziom, co mają robić, oni to zrobią i będziemy mieć udany kościół. Ale w Nowym Przymierzu dzieci Boże są prowadzone przez Ducha Bożego. Christ in us, hope of glory. Chrystus w nas, nadzieja chwały. It's a complete different lifestyle. To jest zupełnie inny e, styl życia. So what is the old and what is the new covenant? Więc czym jest to stare i czym jest to nowe przymierze? A covenant was a very common term in the Hebrew culture. E, w kulturze hebrajskiej przymierze było bardzo znanym e, terminem. It is not just a biblical term. To nie jest tylko e, pojęcie biblijne. It was very common to the Hebrews. To było pojęcie znane w życiu codziennym Hebrajczyków. It simply was a contract between two parties. Był to pewnego rodzaju kontrakt pomiędzy dwoma stronami. But the contract was very special. Ale to był bardzo szczególny kontrakt. In the contract it had to be written exactly what are the conditions and what are the consequences for not fulfilling them. E, w tym kontrakcie musiało być bardzo wyraźnie zapisane, jakie są warunki tego kontraktu i jakie są konsekwencje za niedotrzymanie jego warunków. It was clearly written in that covenant. I te y, warunki oraz konsekwencje były wyraźnie zapisane w każdym takim kontrakcie. The nature of the covenant is always the same. Natura przymierza jest zawsze taka sama. If you break any part of the covenant, you have to suffer the consequences. Jeżeli złamiesz jakąkolwiek e, zasadę, jakikolwiek punkt tego kontraktu, tego przymierza, musisz ponieść konsekwencje. Not if you break the covenant. If you break one single point, even if there are hundreds of points, the whole covenant is invalid. E, nie, nie ponosisz konsekwencji e, jeżeli złamiesz całe przymierze. Ponosisz konsekwencje, jeżeli złamiesz jedną zasadę, jeden warunek zawarty w tym przymierzu. So there are many covenants in the Bible. Więc e, w Biblii mamy wiele przymierzy. God's covenant with Noah. E, Boże przymierze z Noem. But we are talking about the old and the new covenant today. Na przykład, ale my dzisiaj mówimy o starym i o nowym przymierzu. The old covenant was the covenant that God made with his people, Israel. I stare przymierze było przymierzem, które Bóg zawarł ze swoim ludem z Izraelem. So for the sake of not being religious and understanding, let's use the word contract. Więc y, żeby było nam lepiej, łatwiej zrozumieć i żebyśmy nie byli tacy przeduchowieni, będziemy używać słowa kontrakt. Is contract a very common word in Poland? Okay. Kontrakt jest też znanym słowem w Polsce. So Umowa, kontrakt. So God made a contract or a deal with the people of Israel. Więc y, Bóg y, zawarł pewnego rodzaju kontrakt, umowę z y, ludem Izraela. God wrote very clearly. I Bóg zapisał bardzo wyraźnie. I'm your God. E, w tym kontrakcie. Ja jestem waszym Bogiem. I'm gonna make a contract with you. I zawieram z wami teraz umowę. Here is what you have to do. E, oto co musicie robić. Obey me perfectly. Macie przestrzegać moich praw w doskonały sposób. That's your job. To jest wasze zadanie. Here is what I'm gonna do. A ja a co należy do mnie? I'm gonna bless you. Ja będę was błogosławić. I'm gonna make you fruitful. Ja uczynię was owocnymi. I'm gonna prosper you. Ja będę dam, dam wam powodzenie. I will never allow any sickness to come near you. Nie pozwolę, aby się zbliżyła do was choroba. All of your women will be fruitful. Wszystkie wasze kobiety będą płodne. All of your enemy will be defeated by me. Wszystkich wrogów waszych sam pokonam. So if you read that contract, Więc jeżeli czytacie tą umowę, wow! to sobie możecie pomyśleć, wow, no to jest bomba. I can live a happy, healthy, victorious, incredible life. Naprawdę mogę prowadzić szczęśliwe, cudowne, zwycięskie życie. I like that contract, God. Bardzo mi się podoba ta umowa, Boże. But then God said, let me write something else in the contract. A potem Bóg mówi, ale jeszcze będzie jeden punkt w tej umowie. If you jeśli ty do not obey every single one of the points in my contract, nie będziesz posłuszny Y, choćby jednemu najmniejszemu podpunktowi tej umowy, then this is going to happen to you. to oto co się tobie stanie. You will be destroyed by your enemies. zostaniesz pokonany przez wrogów. You will be sick. Będziesz chory. You will face poverty. Y, będziesz, y, zmierzysz się z ubóstwem. Your women will have miscarriages. Twoje kobiety będą ronić. <gasps> Terrible. O nie, masakra. Yes, very terrible. Tak, bardzo that, straszne. That was the covenant between God and his people Israel. To był kontrakt, to było przymierze pomiędzy Bogiem a Izraelem. Now, what you had to understand is this. What you have to understand is this. Musimy zrozumieć w tym pewną rzecz. When God made that contract with his people, kiedy Bóg e, zawarł tą umowę ze swoim ludem, he wrote down 613 things they had to do in order to be blessed. W tej umowie zapisał 613 rzeczy, które mają wykonywać po to, aby być błogosławionymi. The Ten Commandments, 10 przykazań and 603 added laws. oraz 603 dodatkowe prawa. They had to keep all of them. I oni musieli przestrzegać wszystkich. Deuteronomy 7 verse 12 says this. E, księga powtórzonego prawa, czyli piąta księga Mojżeszowa w siódmym rozdziale, w dwunastym wersecie mówi tak. It shall come to pass that if you do not listen to this judgment and keep and do them, that the Lord your God will the Lord your God will keep with you the covenant and the mercy which is swore to your father. Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan Bóg twój dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł twoim ojcom. So God says, look, if you do everything więc Bóg mówi tak, jeżeli będziesz przestrzegał wszystkiego, keep all 613 laws every time i will also keep my part of the covenant. Jeżeli będziesz przestrzegał wszystkich w sumie 613, 613 e, praw, to ja również dochowam e, tego przymierza z mojej strony. But if you one time break one of them 630, I'm out of the contract, people. Ale jeżeli jeden raz zdarzy ci się złamać jedno z tych 613 praw, to ja e, z mojej strony ten kontrakt się kończy now the consequences will be enforced. I trzeba będzie wprowadzić e, konsekwencje, zaprowadzić konsekwencje. But the people were not able to do that. The people were not able to keep the contract. Ludzie nie byli w stanie e, dotrzymać tej umowy. In fact, Moses was on the mountain. Y, Ma Mojżesz był na górze. He was receiving the Ten Commandments. Otrzymał od Boga tam 10 przykazań. Which is, I mean, what's, what's the big, I mean, look at the Ten Commandments. Przyjrzyjcie się tym dziesięciu przykazaniom. I am the Lord your God, you shall not have any other gods beside me. Ja jestem Pan Bóg Twój, nie będziesz miał bogów innych obok mnie. So Moses comes down from the mountain, reading the ten first parts of the contract. I Mojżesz schodzi z góry, e, odczytuje pierwsze dziesięć punktów kontraktu. And they already broke it. They made a golden calf, had another god. Zanim zdążył skończyć, to już e, naród izraelski złamał pierwszy punkt tego kontraktu, ponieważ zrobili sobie bożka. So the contract was barely made and they already broke it. Więc ten kontrakt nawet jeszcze nie był spisany do końca, a już Izrael złamał go. So they had absolutely no chance. Więc e, Izraelici nie mieli ani cienia szansy, żeby dochować warunków tej umowy. See, this is so important. I to jest bardzo ważne. You can keep 612 laws all of your life from the day you're born till you die, but if you one time break one, you have nothing but curses. E, tutaj jest, jest to sedno problemu. Możesz przez całe swoje życie przestrzegać bezbłędnie wszystkich 612 e, praw i obowiązków, ale jeżeli jeden raz E, nie, e, złamiesz jedno, to, e, czyli w sumie będzie 613, to jesteś winien złamania całej umowy. Deuteronomy 28 verse 1 says this. Piąta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział mówi tak. It shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments Da, da, da, da, da. Pierwszy werset. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję. All His commandments. Wszystkie Jego przykazania. James says this in the New Testament. E, Jakub pisze o tym w Nowym Testamencie. In chapter two, verse ten. E, w drugim rozdziale e, list Jakuba. Whoever shall keep the whole law, yet stumble, stumble in one point – He is guilty of all. Ktokolwiek, e, drugi rozdział, dziesiąty werset. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, całe prawo, a uchybi w jednym, czy potknie się w jednym, stanie się winnym złamania wszystkiego. What a terrible covenant. Co za potworne przymierze. People who live under the old covenant are the saddest people in the world. Ludzie żyjący pod starym przymierzem to są najsmutniejsi ludzie na świecie. In my personal opinion, w mojej osobistej, jest to moja osobista opinia. Christians under the old covenant live a more miserable life than sinners do. E, chrześcijanie, którzy żyją pod starym przymierzem, e, prowadzą bardziej nędzne życie niż grzesznicy. I know Christians under the old covenant at least they go to heaven. Ja wiem, że chrześcijanie żyjący pod Starym Przymierzem pójdą do nieba. But as far as life on this earth are concerned, they are more miserable than the sinners. Ale jeżeli chodzi o ich życie tutaj na ziemi, to jest ono bardziej nędzne niż życie grzeszników. Why? Dlaczego? Because they live with constant guilt. Bo to są ludzie, którzy żyją w ciągłym poczuciu winy. They are never quite good enough for God. Oni nigdy nie mają poczucia, że już są wystarczająco dobrzy dla Pana they Boga. They are never really sure if they are loved, blessed and accepted. E, nigdy nie są do końca pewni, że są kochani, przyjęci i zaakceptowani. It's a miserable life. To jest strasznie nędzne życie. They have to pretend to be happy on Sunday morning because that's what you have to do. Muszą udawać w niedzielne poranki, e, że są szczęśliwi, ponieważ tego się od nich oczekuje. But in reality, they are the most miserable people. Ale tak naprawdę to są najbardziej tacy nędzni, pognębieni ludzie. I hate religion. Ja nienawidzę religii. I, I just hate religion. Naprawdę nienawidzę religii. I don't want to mix old and new covenant in my life ever again Ja nie chcę w moim życiu już nigdy więcej mieszać e, ze sobą nowego i starego przymierza w jakimkolwiek aspekcie. So what was the problem? Więc jaki był tutaj problem? God. Bóg. He's so mean. On jest taki wredny. He makes me keep 613 laws all the time. On każe mi przestrzegać tych 613 praw przez cały czas. No. God is good. Nie, Bóg jest dobry. Only good. Jest tylko dobry. Always good. Zawsze dobry. He's nothing but good. I on jest tylko dobry. He's holy, he's perfect, jest he's pure. Jest święty, jest doskonały, jest czysty. God was not the problem. Bóg nie był tutaj problemem. Oh, the law was the problem. Mm, to prawo było problemem. No. Też nie. The Bible says law is good. Biblia mówi nam, że prawo jest dobre. See, people who Here some parts of the new covenant they think that the law is bad. Są pewne fragmenty prawa, które sprawiają, że ludzie myślą, że prawo jest czymś złym. No, there's nothing wrong with the law. Nie, nie ma nic złego w prawie. The problem was man. Problemem był człowiek. Man was unable to obey God. Dlatego, że Bóg, że człowiek nie był w stanie okazać posłuszeństwa Bogu. The Bible says the law is good and holy. E, Biblia mówi nam o tym, że prawo jest dobre i święte. But man in his sinfulness was unable to obey God. Ale człowiek w swojej grzeszności nie był w stanie być posłusznym Bogu. So the law was given in order to be right before God. Więc prawo zostało dane, zostało dane po to, aby człowiek mógł mieć właściwą relację z Bogiem. You shall not commit adultery is good. E, tak samo przekazanie mówiące nie będziesz <clears throat> cudzołożył jest bardzo dobrym przekazaniem. You shall not desire your neighbor's goods is good. E, e, przekazanie nie będziesz pożądał niczego, żadnej rzeczy bliźniego swego też jest bardzo dobre. The problem was this. Problem z tym był następujący. By obeying the law, they had to become right before God. Że ludzie przestrzegając prawa mieli stać się sprawiedliwymi przed Bogiem. You can only be blessed before God if you are right before him. Możesz być błogosławiony przez Boga tylko wtedy, jeżeli jesteś we właściwej relacji z nim, jesteś, jesteś masz właściwy status przed Bogiem. They couldn't do it. Oni nie byli w stanie tego zrobić. So now they had a problem. Więc mieli problem. So why did God even give the law? Więc po co Bóg dał w ogóle prawo? God never gave the law in order to punish people. Bóg nigdy nie dał prawa po to, aby ukarać ludzi. God never gave the law for this reason. Prawo nie zostało dane z tego powodu. God gave the law because he's so good. Bóg dał prawo, ponieważ jest dobry. He's so amazingly wonderful. Jest tak niesamowicie niezwykły. God says, I love you. Bóg mówi, ja ciebie kocham. I want you to be blessed. Chcę, abyś był błogosławiony. I want you to be happy. Chcę, abyś był szczęśliwy. I want you to be prosperous. Chcę, aby się tobie e, powodziło. I want you to be fruitful. Chcę, abyś był owocny. I want you to be healthy. Abyś był zdrowy. You can do it. Możesz to zrobić. I'm going to show it to you that you can do it through the law. Pokażę ci, jak możesz to osiągnąć poprzez prawo. And through the law, I'm going to take you to the one who will keep the law for you. I poprzez prawo ja zaprowadzę cię do jednej osoby, która będzie w stanie wypełnić warunki tego przymierza za ciebie, And tego prawa. Then I'm gonna abundantly bless you because He kept the law for you. I potem będę ciebie błogosławił w obfity sposób, dlatego że on spełnił wszystkie wymagania prawa dla ciebie, look za what, ciebie. Look what Galatians says. Zobaczcie co mówi e, list do Galacjan, trzeci rozdział 24 werset. The law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. So the purpose of the law was to bring me to Christ. Więc celem prawa było doprowadzenie mnie do Chrystusa. The purpose of the law was to look at me and said, I can never be right before God. Help me. E, celem prawa było doprowadzenie mnie do miejsca, w którym ja spojrzę na samego siebie i powiem, nigdy nie jestem, nie będę w stanie dotrzymać, wypełnić tego prawa, pomóż mi, Panie. And God said, that's what I wanted. A Bóg mówi, dokładnie tego chcę. I want you to realize you can never do it so that I can do it for you. Chcę, abyś sobie uświadomił, że nie jesteś w stanie przestrzegać prawa po to, abym ja mógł zrobić to za ciebie. So everything in the old covenant points me to Christ. Więc wszystko w starym przymierzu kieruje mnie do Chrystusa. The law showed me I have no hope without Christ. Prawo pokazało mi, że nie ma dla mnie nadziei bez Chrystusa. So God sent Jesus Christ. Więc Bóg posłał Jezusa Chrystusa, kept all the law for me, e, który przestrzegał, wypełnił całe prawo za mnie. Then he received all the curses written in the old covenant even though he kept the law. A potem mimo tego, że on nigdy nie złamał ani jednego przekazania prawa, on przyjął na siebie wszelkie przekleństwo należne mi za łamanie prawa. Oh, how ridiculously radical grace is. Jak niesamowicie radykalna jest łaska. And then he said, A potem powiedział tak. You lawbreaker. Ty złamałeś prawo, ty I'm, przestępca. I'm gonna give you all the blessings that Jesus should have received. Ty, prze, tobie, przestępco, ja dam wszystkie błogosławieństwa, które należą się Chrystusowi. I'm gonna make you righteous. Uczynię cię sprawiedliwym. I'm gonna make you holy. Uczynię cię świętym. I'm gonna give you health. Y Health. Dam tobie zdrowie. I'm Gonna give you prosperity. Dam ci powodzenie. I'm gonna give you all the blessings that Jesus should have received for obeying the law. I na, ty otrzymasz wszystkie błogosławieństwa, jakie należały się Jezusowi za doskonałe przestrzeganie prawa. What an incredible message. Cóż za niesamowite, niezwykłe poselstwo. And yet people who have tasted the old wine want the old wine. A mimo wszystko ludzie, którzy zakosztowali starego wina, wolą to stare wino. No, I want to do something to get something. Nie, ja muszę coś, ja wolę coś zrobić, żeby coś od Boga dostać. I want to pray enough to be right before God. Chcę modlić się wystarczająco dużo, aby mieć właściwy, e, właściwą relację z Bogiem. God said no. A Bóg mówi nie. It's all Christ. Wszystko jest przez Chrystusa. Christ, Christ obeyed the law for you. Chrystus wypełnił prawo za ciebie. You couldn't keep it. Ty nie byłbyś w stanie tego zrobić. Because you break one, the whole contract is invalid. Dlatego, że jeżeli złamiesz jeden nakaz prawa, cały kontrakt jest nieważny. So the whole point of the law was to bring me to a desperate place where I want Christ. Więc jedynym celem prawa było doprowadzenie mnie do tego miejsca, w którym ja desperacko pragnę Chrystusa. Jeżeli będziemy żyć według litery prawa, to przyniesie tylko śmierć. Paul says in 2 Corinthians 3 verse 6. Paweł pisze o tym w drugim liście do Koryntian, trzecim rozdziale, szóstym wersecie. He made us able to be ministers of the new covenant. Y, on uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, a duch ożywia. When he talks about the letter, he talks about the old covenant. I kiedy Paweł mówi o literze, to mówi o prawie Starego Testamentu. Friends, the old covenant brings nothing but death. Przyjaciele, stare przymierze przynosi tylko śmierć. If you're trying to be blessed by giving 10%, you will have nothing but death. Jeżeli będziecie starali się zasłużyć na błogosławieństwo poprzez oddawanie dziesięciny, otrzymacie tylko śmierć. If you're trying for God to look at you with good, positive tendency and smile at you because you prayed enough, you have death. E, jeżeli e, If you try to get God's favor through anything you do, you have death. Jeżeli próbujecie zasłużyć sobie na Bożą przychylność przez cokolwiek, co mówicie, myślicie, co, czego dokonujecie, będziecie mieć tylko śmierć. The letter of the old covenant brings death. Period. Dlatego, że litera Starego Przymierza przynosi śmierć. Kropka. That's why in the new covenant, why you do what you do is more important Then what you do. Dlatego właśnie w Nowym Przymierzu powód, dla którego robicie to, co robicie, jest ważniejszy niż samo to, co robicie. If you do anything, jeżeli robicie cokolwiek, anything cokolwiek to get God's favor. aby zasłużyć sobie na Bożą przychylność, aby zdobyć Bożą przychylność. You've slipped into the old covenant. To e, wśliznęliście się z powrotem pod stare przymierze. You, you are under the letter. I jesteście znowu pod literą prawa. Now it will bring death to you. I to przyniesie wam śmierć. But if you do everything from the position because you are already accepted in Christ. Ale jeżeli będziecie robić cokolwiek z tej pozycji, w której wiecie, że jesteście zaakceptowani i przyjęci w Chrystusie. It will be life. To przyniesie do waszego do przyniesie wam życie, do waszego doświadczenia. See, the Bible doesn't say love your God with all your heart. Biblia nie mówi kochaj Boga z całego swojego serca. I know it says it, but that's not the ja, new covenant. Ja wiem, że Biblia mówi, że są te słowa zapisane w Biblii, ale to nie w Nowym Przymierzu. That's the old covenant. To są słowa cytowane ze Starego Przymierza. I've got to love God with all of my heart. Ja będę kochał Boga z całego mojego serca. No. Nie. The new covenant is this. Nowe przymierze brzmi tak. I love him because he first loved me. Ja kocham go, ponieważ on najpierw mnie umiłował. That's the new covenant. To jest nowe przymierze. The new covenant starts in John 19 verse 30. Nowe przymierze zaczyna się w 19 rozdziale i 30 wersecie e, Ewangelii Jana. It is finished. Wykonało się. Life in the new covenant starts with the finished work of the cross of Jesus Christ. Życie pod nowym przymierzem zaczyna się e, w dokonanym, zakończonym dziele Chrystusa na krzyżu. I don't have to do anything to be righteous. Ja nie muszę robić niczego, aby być sprawiedliwym. The moment I believed in Christ, I became righteous, so that's where my life starts. W momencie, w którym zawierzyłem Chrystusowi, stałem się sprawiedliwy i wtedy zaczęło się moje życie. I don't have to do anything to get God's favor. Nie muszę robić niczego, aby zyskać Bożą aprobatę. Life in the new covenant starts with God's favor. Dlatego, że życie pod nowym przymierzem zaczyna się od Bożej przychylności. I don't have to do anything to earn my healing. Ja nie muszę robić niczego, aby zdobyć sobie uzdrowienie, aby zasłużyć na y, uzdrowienie. Life in the new covenant starts because of Christ you are healed. E, życie pod nowym przymierzem zaczyna się od rzeczywistości tego, że w Chrystusie jestem uzdrowiony. But people mix. Ale ludzie mieszają te rzeczy. You know the devil has no more authority over your life than you give him. Y, a diabeł nie ma więcej autorytetu nad twoim życiem niż y, tyle ile mu dasz, niż to co mu dasz. In the new covenant he was defeated. W nowym przymierzu diabeł jest pokonany. But because we don't believe it in our hearts, ale ponieważ my nie wierzymy w to na, w naszych sercach, now we believe we have to do everything right to have victory over the devil. To wierzymy, że musimy teraz wszystko robić jak należy, aby mieć autorytet nad diabłem. The new covenant starts with the defeated devil and the victorious Reinhard. Ale y, życie pod nowym przymierzem zaczyna się od pokonanego diabła i zwycięskiego Reinharda. That's where the new covenant starts. To jest to nowe to jest miejsce, gdzie nowe przymierze zaczyna zaczyna się w moim życiu. The work of the cross is completely completed. Dlatego, że e, dzieło krzyża jest całkowicie dokonane. That's where I start my Christian life. Tam zaczyna się nasze chrześcijańskie życie. Ja nie zaczynam mojego chrześcijańskiego życia od przestrzegania prawa. Many years ago. Wiele lat temu. I I forgot how many years ago. I've got it hanging in my And my office at home. Ja y, nie pamiętam ile to już było lat temu, ale y, to coś wisi nad moimi y, drzwiami do biura. I was spending time with Jesus. Spędzałem trochę czasu z Jezusem. And God spoke to me. I Bóg przemówił do mnie. I wrote it down and have had it in my office ever since. Long time. to co Bóg do mnie wtedy powiedział, ja zapisałem i powiesiłem to w moim biurze i wisi to tam do tej pory. And this is what God said. I to, to co Bóg powiedział. Never try to do anything for me to earn my love. Nie próbuj nigdy zrobić czegokolwiek dla mnie, aby zasłużyć na moją miłość. Never try to do anything so that you please me and I love you in turn. E, nigdy nie próbuj zrobić czegokolwiek po to, aby się mi podobać, żeby mógł ciebie kochać. I am pleased in the fact that you believe that I love you ja, e, e, podoba mi się to, znajduję upodobanie w tym fakcie, że Ty e, wierzysz w to, że ja Ciebie kocham. Because you are in Christ. Ponieważ jesteś w Chrystusie. That's the new covenant. To jest nowe przymierze. It starts by being loved przy nowe przymierze zaczyna się od faktu, że jesteśmy kochani. Not doing something to get love. Nie, y, y, nie, mm, nie zaczyna się w miejscu robienia czegokolwiek, aby zasłużyć sobie na miłość. So listen to this statement. Więc posłuchajcie takiego stwierdzenia. If you ever try to get right with God, jeżeli kiedykolwiek będziesz próbował e, pojednać się w jakiś sposób z Bogiem, or earn anything from God, albo zasłużyć sobie na cokolwiek od Niego, on the basis of keeping any part of the law, e, i będziesz próbował to robić, wypełniając jakikolwiek nakaz z prawa. Or your performance. Albo będziesz to starał się uzyskać ze względu na to, jak ci idzie. You have slipped back under the old covenant. To oznacza, że wróciłeś pod stare przymierze. If you're trying to get blessed by God, jeżeli próbujesz zostać pobłogosławionym przez Boga, based on your works, w oparciu o twoje uczynki, you also have to get cursed based on your failures. Musisz również zostać przeklętym za swoje porażki. Isn't that a thought? Czy to nie jest myśl warta przemyślenia? If I ever try to get anything from God because of what I do. Jeżeli kiedykolwiek chcę uzyskać coś od Boga ze względu na to co robię. I have to accept that I also will have to get cursed for anything I do wrong. Muszę y, zaakceptować ten fakt, że za wszystko, co mi nie wyjdzie, za wszystkie miejsca, które ja zawiodę, będę musiał zostać przeklęty. But you see, the old covenant was not good enough. Y, stare przymierze nie było wystarczająco dobre. Why was the old covenant not good enough? Dlaczego nie było ono wystarczająco dobre? The law was good, we said. Przecież powiedzieliśmy już, że prawo było dobre. The Bible says that God made the old covenant obsolete. That means completely gone. Biblia mówi nam wyraźnie, że Bóg unieważnił e, stare przymierze. E, it's, nie ma go. It's invalid. Ono jest nieważne. The old covenant is absolutely invalid. Stare przymierze straciło ważność. So What was the problem? Więc jaki był problem? It's very simple. To bardzo prosta odpowiedź. The old covenant depended on me. E, stare przymierze było zależne ode mnie. I can't do it. E, nie jestem w stanie go wypełnić. new covenant depends only on Jesus. A nowe przymierze jest zależne tylko od Chrystusa. Only on Jesus. Tylko od Chrystusa. One thing alone depends on me and that's believing. Jest tylko jedna rzecz zależna ode mnie i to jest wiara, wierzenie. It's, it's the only thing. To jest jedyna rzecz. In the new covenant I'm simply required to believe in the sacrifice of Christ. W Nowym Przymierzu wymaga się ode mnie tylko tego, abym wierzył w ofiarę Chrystusa. We have made the death of Jesus just getting us to heaven. My y, zrobiliśmy ze śmierci Jezusa takie wydarzenie, które po prostu gwarantuje nam przepustkę do nieba. And that's one of the saddest truth in the Christian world for me. I jest to, jak dla mnie, jeżeli o mnie chodzi, jest to jedna z, jedna z najsmutniejszych y, rzeczy dotyczących chrześcijańskiego świata. The whole point of the cross was not to get me to heaven, but to make a new contract between God and me. Dlatego, That że, the whole point. Dlatego, że śmierć Chrystusa nie, nie była potrzebna tylko po to, żeby, żebym ja mógł pójść do nieba. Jej celem było zawarcie nowej umowy między mną a Bogiem. The blood of Jesus was not to get me to heaven, it was the sealing of a new contract between God and me. Krew Jezusa Chrystusa nie była potrzebna tylko po to, żeby wysłać mnie do nieba pewnego dnia. Ona była potrzebna, aby zapieczętować ten nowy kontrakt, nowe przymierze pomiędzy Bogiem a mną. Yes, I'm going to heaven. Tak, ja idę do nieba. But that's a part of it. That's not the whole reason. Ale to jest część tego nowego przymierza. To nie jest cała jego sedno. The whole reason was that God could now be in contract with me and it doesn't depend on me anymore. W tym wszystkim chodziło o to, aby Bóg mógł mieć ze mną nowy typ umowy, która nie jest zależna od tego jak mi pójdzie. So the whole old covenant shows the deep love of God for us people. Więc to stare przymierze ono pokazuje głęboką miłość Boga do ludzi. God says, "Let me show you that you can't do it." Bóg powiedział: "Pozwól mi pokazać tobie, że nie jesteś w stanie tego zrobić." But then let me also show you how much I love you and how much I want to bless you. Ale potem pozwól mi pokazać tobie, jak bardzo cię kocham i jak bardzo chcę cię błogosławić. Did you see that you can't do it by the old covenant? Czy zauważyłeś, że nie jesteś w stanie e, wypełnić tego starego przymierza? Are your eyes open that you can't become right before me by the law? Czy twoje oczy zostały otwarte na tą prawdę, że nie jesteś w stanie stać się człowiekiem sprawiedliwym przez wypełnianie prawa? Have you finally seen that you need me? Czy w końcu zrozumiałeś, że potrzebujesz mnie? Yes, Lord, I do. Tak, Panie, potrzebuję. So now we come from the old covenant, they become mixed old new covenant Christians. I w tym momencie my stajemy, rodzimy się na nowo i stajemy się chrześcijanami, którzy żyją pod mieszanką Starego i Nowego Przymierza. Jesus, I need you to save me and get me to heaven. Mówimy, Jezu, potrzebujemy, abyś nas zbawił i wysłał do nieba. But for everything else I'm gonna pay ale za wszystkie pozostałe rzeczy ja zapłacę. I'm gonna pay 10% for your blessing. E, będę dawał dziesięcinę dla twojego błogosławieństwa. I'm gonna go to church, be blessed. Będę chodził do kościoła, abyś mógł mi błogosławić. I'm gonna pray so that you will bless me. Będę się modlił, abyś mi błogosławił. Prayer is completely worthless and powerless anyhow people. Modlitwa jest bezwartościowa i pozbawiona mocy. Stop believing that there is any power in your prayers. Przestań wierzyć w to, że jest moc w twoich modlitwach. You need to really change your thinking about prayer people. Musicie zmienić wasze przekonanie odnośnie modlitwy. If I would stop it right here, I'd get in big trouble. Gdybym teraz y, przestał i gdybym nie powiedział wam dalszego ciągu, to był, miałbym duże kłopoty. Jesus said this. Jezus tak powiedział. Listen, every religion in the world prays. Słuchajcie, każda religia na świecie ma modlitwy. The Buddhists pray. Buddyści się modlą. Every religion prays. W każdej religii mamy modlitwę. There is no power in your prayer. W twojej modlitwie nie ma mocy. So then why do we pray? Więc dlaczego się modlimy? We don't pray because of our prayer that has power. My nie modlimy się dlatego, że nasza modlitwa ma jakąś moc. We pray because there is a God who passionately loves us. Modlimy się, ponieważ jest Bóg, który namiętnie nas kocha. He is listening to what we say. I on słucha tego, co mówimy. And then he's going to act. I on wtedy działa. The power is not in your prayer. The power is in a loving God that responds to your prayer. Y, w modlitwie nie ma żadnej mocy. Moc jest w Bogu, który słucha, y, który przysłuchuje się twojej modlitwie i, i działa i kocha cię. Jesus said it like this. Jezus powiedział tak. Don't pray like the heathens. Nie módlcie się jak poganie. They think because of the many words prayers are answered. Którzy myślą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. God said, don't be like this. Jezu, y, Jezus mówi, nie bądźcie tacy jak oni. Just go to your room. Just go to your room. E, po prostu idźcie do swojego pokoju. Shut the door. Zamknijcie drzwi. Your father already knows what you need. Wasz ojciec już wie czego potrzebujecie. Then tell him and he's going to do it. Powiedzcie mu i on to zrobi. We have moved the power of prayer to us in our prayer instead leaving it where it belongs to an incredible gracious God. My e, wzięliśmy tą moc, która była przypisana e, działającemu kochającemu Bogu i przypisaliśmy ją e, naszej modlitwie i temu faktowi, że my się w ogóle modlimy. So now most of the prayers we pray Więc... are powerless because we believe it's our prayers. I większość modlitw, które wypowiadamy, jest pozbawionych mocy, ponieważ wierzymy, że to ta nasza modlitwa ma moc. So we have the mentality, the more we pray, the more we convince God Więc to do something. rozwijamy w sobie taką, taką mentalność, takie, takie przekonanie, że im więcej się będziemy modlić, tym lepiej przekonamy Boga, żeby zrobił to, o co Go prosimy. It's not your prayer that's powerful, it's God responding to your prayer that's the key. To nie modlitwa twoja jest pełna mocy, pełen mocy. Kluczem jest kochający, słuchający Bóg, który odpowiada na twoją modlitwę. If you understand this, you want to pray all the time. Jeżeli to zrozumiesz, to będziesz się modlił non-stop. It's a new covenant. I to jest nowe przymierze. I love to pray. Ja kocham się modlić. I pray throughout the whole day. Ja się modlę przez cały dzień. My first reaction in anything is I talk to him. Moja pierwsza reakcja w każdej sytuacji to jest porozmawiać z, bo z Bogiem. So I don't need to convince him anything. Ja nie muszę go przekonywać o, o czymkolwiek. The Bible says the ears of the Lord are open to the prayers of the righteous. Bo Biblia mówi, że uszy Pana są otwarte na wołanie sprawiedliwego. I am righteous in Christ. Ja jestem sprawiedliwy w Chrystusie. So all day long God is like this. Więc przez cały dzień Boże uszy są otwarte otwarte i skierowane w moją stronę. Come on, my boy. No dawaj, gościu, Talk dawaj. to me. Pogadaj ze mną. Talk to me. Mów do mnie. Come on, my boy. No, chłopaczku, dawaj. So when I have anything, I say, daddy. Więc kiedy tylko mam coś do powiedzenia, mówię, tatusiu. Yes, my boy. No, słucham, słucham. But in the... Lloyd, help me to keep my tongue. Panie, Thank pomóż mi, żebym tutaj... Okay. But in this terrible religious old covenant thinking, we've made us the powerful prayer warriors. E, w, w tym, w, pod wpływem tego potwornego religijnego myślenia, my sami siebie uczyniliśmy e, takimi, e, przenieśliśmy nacisk na nas jako na e, wojowników modlitwy. May I challenge you? Rzucę wam wyzwanie. May I? Czy mogę to zrobić? Go, go home. Idź, wróćcie do domu. And read the New Testament. I przeczytajcie Nowy Testament. Read every prayer out loud. Przeczytajcie na głos każdą zapisaną w nim modlitwę. And then stop it with a stop, time it with a stopwatch. I czytajcie ją ze stoperem. And then tell me how many long prayers you find. I potem, jak pomierzycie czas wszystkich modlitw, to powiedzcie mi, e, ile czasu trwała najdłuższa z nich. Have fun miłej zabawy. The apostles are persecuted. Apostołowie są prześladowani. So they come together and they pray. Więc zbierają się i modlą się. Lord, you see their threats. Panie, ty widzisz te groźby. Stretch out your mighty hand and do signs and wonders. Wyciągnij swoje potężne ramię i działaj cuda i znaki. Through the holy name of Jesus Christ. Y, Through the holy name. Przez imię Jezusa Chrystusa. Short prayer. Krótka modlitwa. The whole place shook. I nagle całe miejsce się zatrzęsło. The power of God was there. I moc Boża przyszła na to miejsce. But we believe, Ale my wierzymy, we've got to spend three nights non-stop convincing God to move in his power. Że musimy spędzić co najmniej trzy noce przekonując Boga, że potrzebujemy Jego mocy. True or not? Prawda czy nie? Because we believe the power is in our prayer. Robimy tak, ponieważ wierzymy, że moc jest w naszej modlitwie. That's the old covenant. A to jest stare przymierze. I know some people are going to say, Rainer taught the people in Poland don't pray anymore. don't ja wiem, care. ja wiem. Niektórzy, niektórzy ludzie powiedzą, że Reinhard naucza Polaków, żeby się przestali, żeby się przestali modlić, że nie muszą się modlić. People will always hear what they want to hear. That's ludzie okay. zawsze będą słyszeć to, co chcą usłyszeć. Let me tell you again. I pray a lot. Ja wam powtórzę to. Ja modlę się bardzo dużo. Let me tell you again, I love to pray. I powtórzę to, że ja uwielbiam się modlić. I jog, I pray. Kiedy biegam, to się modlę. Praying is pleasure for me. I przy, y, modlitwa jest dla mnie przyjemnością. You know why? Wiecie dlaczego? Come on boy, talk no, to me. No dawaj chłopcu, mów do talk mnie chłopczyku, me. mów do mnie. See, this is new covenant prayer. To jest e, modlitwa Nowego Przymierza. So the old covenant completely depends on me. Więc stare przymierze jest całkowicie zależne ode mnie. The new covenant completely depends on Christ alone. A nowe przymierze całkowicie zależy tylko od Chrystusa. Hebrews 7 verse 22. E, Hebrajczyków 7 rozdział werset 22. Here the Bible says that Jesus has become the surety of a better covenant. I Biblia nam mówi tutaj, że Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. So Jesus is the guarantee of a better covenant. Więc Jezus jest gwarantem nowego lepszego przymierza. Look at chapter 8 verse 6. E, rozdział 8 werset 6 tego samego listu. Now he has obtained a more excellent ministry inasmuch as he is also the mediator of a better covenant, which was established on better promises. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. This is talking about old and new covenant. Ten werset mówi nam o starym i nowym przymierzu. The new one is better że nowe jest lepsze. And the promises are better. I lepsze są obietnice z nim związane. But you know the promises in the old covenant were pretty good. Ale wiecie co, obietnice starego przymierza były całkiem niezłe. Give 10%. Dawaj dziesięcinę. I'm going to rebuke the devourer. Y I'm going to rebuke the one who steals your money. Mm -hmm. Malachi chapter 3. E, I, I Bóg mówi, ja e, skarcę złodzieja, tego, który wykrada pieniądze, które do mnie należą. I'm gonna open the windows of heaven. I ja wtedy otworzę e, drzwi nieba, okna nieba. a blessing which you cannot contain. I wyleję na ciebie błogosławieństwo, którego nie jesteś w stanie pomieścić. Well, that's pretty w Księdze good. Malachiasza. That, that's a pretty good promise. To jest całkiem niezła obietnica, prawda? Look at the Genesis, at uh, Deuteronomy 28 promises. E, zobaczcie, jakie są obietnice w 28 rozdziale 5 e, e, Księgi Mojżeszowej. Health. Zdrowie. Victory. Zwycięstwo. Prosperity. Powodzenie. Protection. Ochrona. They're pretty good promises. To są dobre obietnice. So God is saying, I'm going to make it better one with better promises. A Bóg mówi, ja chcę zawrzeć z wami lepsze przymierze, które ma lepsze obietnice. So what are the better promises? Więc co to, czym są te lepsze obietnice? All the blessings of the old covenant. Wszystkie błogosławieństwa starego przymierza. Plus eternal salvation that nobody can take from me. Plus wieczne zbawienie, którego nikt nie może mi odebrać. My sins not covered but removed from me. Moje grzechy nie są przykryte, moje grzechy są usunięte usunięte. My nature transformed. Moja natura jest przekształcona, przemieniona. That's pretty much better than the old stuff. To jest o wiele lepsze niż te, niż te, niż, niż te starocie. Because in the old stuff it was all material. Dlatego, że w Starym Przymierzu błogosławieństwa były tylko materialne. The nature never changed. Ale natura człowieka nie była przemieniana. Sins were just covered. You were never right I before God. Grzechy były tylko przykryte przed Bogiem. Człowiek nigdy nie miał właściwej relacji z Bogiem so God says, give you better promises. Dlatego Bóg mówi, ja dam tobie lepsze obietnice. I'm give you all the material promises from the old covenant. Ja dam tobie wszystkie e, błogosławieństwa materialne ze starego przymierza. I will show this to you later. I pokażę wam później e, dowód na to. Then let me throw in a few bonus promises. A potem jeszcze dorzucę ci kilka gratisów. You're holy. Jesteś święty. You're righteous. Jesteś sprawiedliwy. You're accepted. Jesteś zaakceptowany, You're przyjęty. Loved. Jesteś umiłowany. Nobody can ever steal your salvation. Nikt nie ukradnie ci zbawienia. Wow! Wow! I like this. Podoba mi się. Look at chapter 8 verse 13. Oś, ósmy rozdział Hebrajczyków i 13 werset. In that he says a new covenant he has made the first obsolete. Gdy mówi nowe to uznał pierwsze za przedawnione albo nie unieważnione. Obsolete. Unieważnione. Here's the problem. I jaki tutaj mamy problem? In practice. W praktyce. Not in theology. Nie w teorii. In practice. W praktyce. In most Christians' lives, it's not obsolete. W życiu większości chrześcijan stare przymierze wcale nie jest unieważnione. They still believe a lot of it depends on them. Oni wciąż wierzą w to, że wiele rzeczy zależy od nich samych. Paul was passionate about the new covenant. Paweł miał, miał z ogromną pasją nauczał o nowym przymierzu. He said, I know nothing but Christ and him crucified. On powiedział: Ja nic nie wiem, nic nie znam, tylko Chrystusa i to jego ukrzyżowanego. Paul suffered most of his persecution because he preach the new covenant. I y, większość prześladowań, jakie spotkały Pawła, spotkały go za, go za zwiastowanie nowego przymierza. The strongest letter Paul wrote was to the Galatians. Najostrzejszy list, jaki pa y, Paweł kiedykolwiek napisał, był skierowany do Galacjan. Paul always started his letters praising the churches he wrote to. E, Paweł miał zwyczaj rozpoczynać swoje listy pochwałą skierowaną dla, do kościoła, do którego pisał. He didn't start like this with the Galatians. Ale list do Galacjan się tak nie zaczyna. He started with rebuking them. On e, zaczął ten list e, karcąc ich, napominając ich. Why? Dlaczego? Because they mixed the old covenant in with the new covenant. Dlatego, że oni dokonali zmieszania starego i nowego przymierza. They said Christ is alone for salvation. Faith in Christ alone is for salvation. Oni powiedzieli, y, wiara w Chrystusa jest tylko potrzebna do zbawienia. But now I've got to live right to be accepted by Ale teraz musimy żyć we właściwy sposób, aby Bóg nas akceptował. Now I've got to keep the law to be accepted by God. Teraz muszę przestrzegać prawa, aby Bóg y, mógł mnie przyjąć. And Paul them. I Paweł ich zgromił za to. Paul confronted this spirit. Paweł skonfrontował tego ducha. So, for instance, many songs today that we sing in our churches, old covenant songs. Nawet wiele pieśni, jakie, my, jakie śpiewamy dzisiaj w naszych kościołach, są e, jest pieśniami Starego Przymierza. I was in the south of Brazil recently. E, ostatnio byłem na południu Brazylii. Because the pastor asked me to come. Dlatego, że poprosił mnie pastor, abym tam przyjechał. And he said to me, Reinhard, I heard you mention about the new covenant. E, I on powiedział tak, e, słuchaj Reinhard, ja gdzieś tam obiło mi się o uszy, że ty mówisz o Nowym Przymierzu. He said, "Can you come and do a whole three-day seminary just about the New Covenant?" I czy mógłbyś przyjechać do nas i e, nauczać o Nowym Przymierzu tylko i wyłącznie na takim trzydniowym seminarium? I said, "Sure." Ja się zgodziłem. The church used to have about 500 members. I to był kościół, który miał około 500 członków. I think it was about maybe 6 years old. I to, to był taki sześcioletni kościół, mniej so, więcej. So they grew to about 506 years. I y They grew from start to about 500 members in six years. Uh -huh. Oni e, od momentu e, założenia tego kościoła w ciągu sześciu lat e, mieli sześć, 500, 500 członków. I was there in March. I ja byłem tam w marcu. Three days, just new covenant. I przez trzy dni nauczaliśmy tylko o Nowym Przymierzu. But I challenged him. Ale ja rzuciłem temu kościołowi wyzwanie. We were sitting for dinner and I said, That song that your worship leader was singing there was old covenant. You need to throw it out of the church. Siedzieliśmy przy kolacji i powiedziałem e, pastorowi, słuchaj, ta pieśń, którą że się tutaj ostatnio śpiewali na uwielbieniu, to jest pieśń starego przymierza. Weź ją, wyrzuć ze śpiewnika. Because he asked me to do this ten pastor e, poprosił mnie, żebym ja w taki sposób z nim rozmawiał. It was one of the favorite songs of the Brazilian churches. To była jedna z ulubionych pieśni w kościele brazylijskim. I want more of you, Lord. I want more of you. Chcę więcej ciebie, Panie. Chcę więcej ciebie, Panie. I said that song needs to go. Ja powiedziałem pastorowi, musicie się pozbyć tej piosenki. But we want more of the Lord. Ale my chcemy więcej Pana. I said in the new covenant Christ lives in you. You can't get more than you have. A ja powiedziałem, słuchaj, słuchajcie, w nowym przymierzu Chrystus żyje w was, nie da się mieć więcej Chrystusa. How much more of you want? He's already inside of you. Ile więcej chcesz jeszcze? Ile więcej chciałbyś jeszcze móc przyjąć? On już jest w tobie. We were sitting at dinner. I siedzieliśmy przy kolacji. He picked up his phone. On wziął komórkę. He called his worship leader. Zadzwonił do lidera uwielbienia. He said, never again sing this song in our church. I powiedział, nigdy więcej nie będziemy śpiewać tej pieśni w naszym kościele. He said, this is old covenant. Mówi, to jest pieśń Starego Przymierza. I thought... I'm gonna get in trouble here. Pomyślałem sobie, o ludzie, chyba mnie wykopią. <laughs> So I said again. Więc powiedziałem kolejną rzecz. To the people of the church. E, powiedziałem to do członków tego kościoła. Because everybody tells me all the time in Brazil, oh Reinhard, God bless you. E, dlatego, że wszyscy w, e, w, w, Brazylii ciągle, jak gdzieś tam ze mną rozmawiają, to mówią, niech Pan Cię błogosławi, Reinhard. So I said, people. Więc ja powiedziałem tak, ludzie. I've been here for three days. Byłem tu już przez, byłem tu przez trzy dni. I've been teaching you about the new covenant. I nauczałem was o nowym przymierzu. Never again say to me, God bless you. Nigdy więcej nie mówcie do mnie, niech Bóg cię błogosławi. Never again. Nie powtarzajcie tego. Because już. in the new covenant I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly Dlatego, że places w in Christ nowym przymierzu ja jestem już ubłogosławiony wszelkim niebiańskim błogosławieństwem niebios w Chrystusie Jezusie. So don't tell me that God should do something that he already did. Więc nie mówcie, że Bóg musi zrobić coś, co On już zrobił. But Reinhard, you can always be more blessed. Ale Reinhard, zawsze możesz być bardziej błogosławiony. No. Nie. Every spiritual blessing means every. Każde, wszystkie błogosławieństwo niebios oznacza wszystkie. I can walk in more blessing. Ja mogę poruszać się w większej ilości błogosławieństw. Ja mogę chodzić w większym błogosławieństwie. But that has to do with what I believe, not with God. Ale to ma związek z tym, w co ja wierzę, a nie z bo, a to, to nie jest coś, co Bóg ma zrobić. God cannot bless me anymore than he did in John 19:30 when he said it is finished. Bóg nie może pobłogosławić mnie bardziej niż zrobił to w momencie, o który jest zapisany w Ewangelii Jana 19:30 wykonało się. So I taught the church. Więc powiedziałam kościołowi. At the end of the year. Na, koń, na koniec roku. I get a WhatsApp. Y, więc powiedziałam to wszystko kościołowi i na koniec roku dostałam wiadomość na WhatsAppie. Reinhard. Reinhard. In our church, not even the children say anymore God bless you. W naszym kościele nawet dzieci już nie mówią niech Bóg cię błogosławi. When we meet with each other, we say, "Hey Ella, you blessed of the Lord." <laughs> Kiedy spotykamy się, to, mówi, to witamy się w taki sposób. Witaj Ela, błogosławiona przez Pana. He said our church grew from 500 to 1000 members. I powiedział nasz kościół wzrósł z 500 na 1000 członków. Jezus. O tak, Jezus. So the old is obsolete. Więc stare jest przedawnione, jest unieważnione. Don't try to do anything by obeying the law. Nie próbujcie uzyskać czegokolwiek poprzez przestrzeganie prawa. I did not say don't obey the law. Ja nie powiedziałem teraz nie, be, nie bądźcie e, bądźcie nieposłuszni prawu. We have to obey the law. My musimy być posłuszni prawu. Now I've really confused you. O, teraz nagle już was zamieszałem. Because the Bible warns against lawlessness. Ponieważ Biblia ostrzega nas przed bezprawiem. So we have to keep the law even under the new covenant. Więc my mamy przestrzegać prawa pod nowym przymierzem. Let me explain and then we go into the break. Ale wyjaśnię wam jak to się jak to zrobić, a potem będzie przerwa. First of all, You never keep the law to get anything before God. Po pierwsze motywacja. Nie przestrzegamy prawa po to, aby otrzymać coś od Boga. That you stop. I to już wiecie. But in the new covenant, you also keep the law. E, w Nowym Przymierzu przestrzegamy prawa. But in the new covenant you don't have to keep 613. You only Ale have to keep one. W Nowym Przymierzu mamy tylko jedno prawo. Nie musimy przestrzegać 613 praw. It's the law of love. I to jest prawo miłości. Love. Miłość. Romans 8, says this. E, Rzymian e, w, 8, w 8 rozdziale mówi tak. Oh, nothing to anybody but love. Nic nikomu dłużni, winni nie bądźcie oprócz miłości. For love is the fulfillment of the whole law. Dlatego, że miłość jest wypełnieniem całego prawa. New covenant people will change the world. Ludzie nowego przymierza zmienią świat. Because they will ridiculously, extravagantly, radically love dlatego że oni będą kochać innych w radykalny, ekstrawagancki sposób. Because the love of God in their hearts is going to flow through their lives. Dlatego że miłość Boża będzie przepływać przez ich serca. But they will never love in order to keep the law and be right before God. Ale oni nigdy nie będą starali się przestrzegać prawa po to, aby mieć właściwą relację z Bogiem. So when I say you keep the law in the new covenant. Więc kiedy mówię, że przestrzegamy prawa pod nowym przymierzem. I am saying just love. Mówię o tym, że mamy kochać. Just love. Po prostu kochać. Forget everything else. Just Zapomnij love. o wszystkim innym, po prostu kochaj. At the time of the offering, forget 10%. E, podczas zbierania ofiary, kolekty, zapomnij o dziesięcinie. Just say, God, I love you. I want to show it here. Po prostu powiedz, Boże, ja Ciebie kocham i teraz to udowodnię wkładając do tego When koszyka. When it's time to get together to pray, kiedy jest czas, aby się modlić, Don't have anything else, just say, God, I love you, I want to pray with my brothers and sisters. Nie rozważaj żadnych za i przeciw, po prostu powiedz, Boże, ja Ciebie kocham i chcę się teraz modlić z moimi braćmi i siostrami. Just love. Po prostu kochaj. Let God love you and love. Pozwól Bogu się kochać i Ty kochaj you Boga. Fulfill the whole law. I wypełnisz w ten sposób całe prawo. But, Ale under the new covenant, pod nowym przymierzem, even if you don't love, nawet jeżeli nie kochasz, you are still righteous before God. wciąż jesteś sprawiedliwy przed Bogiem. Because you don't get righteous by keeping the law. Dlatego, że nie, zostajesz nie zostajesz usprawiedliwiony poprzez przestrzeganie prawa. You don't even get righteous by keeping the law of love. Nie stajesz się sprawiedliwy nawet poprzez przestrzeganie prawa miłości. You are righteous. Ty jesteś usprawiedliwiony In Christ. w Chrystusie. That's why you love. Dlatego kochasz. You simply begin to act according to your new nature. Zaczynasz po prostu działać w zgodzie ze swoją nową naturą. The approach is completely radically different. Podejście do prawa, do przestrzegania prawa jest po prostu zupełnie inne. The old covenant you love in order to get righteous. W starym przymierzu ty okazujesz miłość po to, aby stać się sprawiedliwym. So you love and by loving you try to get to John 19:30. Więc ty y, okazujesz miłość i poprzez okazywanie miłości starasz się dojść do miejsca y, z Ewangelii Jana 19:30, czyli wykonało się. In the new covenant you started John 19:30. A w Nowym Przymierzu ty zaczynasz od 30 wersetu 19 rozdziału Ewangelii Jana. It's finished. Wykonało się. I'm righteous. Jestem sprawiedliwy. I'm holy. Jestem święty. I'm pure. Jestem czysty. I'm sanctified. Jestem uświęcony. I'm perfected. Jestem udoskonalony. Ooh, ooh, that's so good. Let's love. To jest niesamowite. To jest wspaniałe. Kochajmy. That's the new covenant. To jest nowe przymierze.